እሺ እኔ ማህፉዝ አሊ ይባላለሁ። እዚሁ ተወልጄ እዚሁ ነው ያደግኩት። እንግዲህ የሀይቁን ፍቅር የሚያውቀው በተለይ ከኛ የባሰ ያለም አይመስለኝም እና ብዙ ትዝታ አለን እና በዚህ ሀይቅም ብዙ ተጠቃሚም ነን። በመጥፋቱ በጣም ተከፍተን ነበረ። አሁን እንደገና በመመለሱ ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ሀይቅ አንዴም ሁለቴም ሶስት ዙር አሁን የመጨረሻው ዙር ከአግባቡ በላይ ነው ከሚጠበቀው በላይ ነው የተመለሰው ውሃው። አዎ እና በጣም በጣም ነው ደስ ያለን እና አካባቢያችንን መንግስትም ሆኖ አካባቢ ሰውም ቢተባበርና ይህን ውሃ በትክክል ቢጠብቀው ከቆሻሻ ከምን ከምን ከአሸዋም ከአፈሮቹም ገደብ እየተደረገ ቢጠብቅ በጣም ደስ ይለኛል እና እኔም አንድ ግዴታም ያለብኝም አካባቢም ሆኖ በሁሉም area ውሃውን ለመንከባከብ በጣም ፈቃደኛ ነኝ። የበለጠ ከዱሮ የበለጠ ደግሞ ምርቱንም እዚህ ውስጥ ያለውንም ለመጠቀም ዝግጁ ነኝ። ሁሉንም material አለኝ። እስኪ የድሮን ነገር ትዝታ የድሮ ትዝታ እንግዲህ ያው ስናመርትበት ስንኖርበት ብዙ በዚሁ ነው እኛ ያደግነውም ቤተሰብም ያሳደግነው በዚሁ ነው በዚሁ ነው። አሁንም በቃ ኑሯችንን ያሳለፍ ነው እና የድሮ ትዝታ እንግዲህ ሰውም ህብረተሰቡም አካባቢውም ገበሬም የሚጠቀምበት የነበረው ይሄ ውሃ ነበረ። አሁን እንግዲህ ያው በቦታው እየተመለሰ ነው። ትንሽ አሁንም ይበቃዋል። ገና ነው። እኔ ይጨምር ነው <laughs> ደስታዬን አልችለውም። ቢጨምርም ደስታዬ ነው። እስከዚህ ድረስ ቢመጣ በዱሮም ቦታውም እስከዚሁ ነው እና አሁን በጣም ደስ ብሎናል። አሁንም እሱንም ለመጠበቅ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እሺ፣ እኔ ኢብሳ አብዱረማን እባላለሁ። አሁን የወንዝ ከመጣ ስንት ከጠፋ ስንት አመት ይሆናል መሰለህ? አስራ ስድስት አመት ይሆናል። በ1996 ነው የጠፋው። አዎ 16 አመት አሁን 16 አመቱ ይሆናል። 16 አመት ካለቀ አሁን በዛን ጊዜ ይሄ መንገድ አደረጉት። ይሄ መንገድ ገብቶ ነበር ውስጥ ይሄን መንገድ ወስዷል። አይቆ ይሄን መንገድ ተሻግሮ አዎ ተሻግሮ ላይ ድረስ ሁሉ ነበረ። አዎ እዛ ጋር አካባቢ ነው ያለው አሁን አሁን እዛ ጋር ለመድረስ ትንሽ ኢንች ይቀረዋል እንጂ አብዛኛው ተመልሷል። አብዛኛው ተመለሰ። አሁን የቀረው እችና እችን ብቻ ነው የቀረው ሊሞላው። ያው አንድ አመት ከምናምን ነው ከተመለሰ። አዎ ከተመለሰ አንድ አመት ይሆናል። መመለስ ከጀመረ አሁን ዘንድሮ ነው በደንብ እንትን ያለው። አዎ ዘንድሮ ነው በደንብ የተቀመጠው። እኛ ግራ እስኪ የድሮ የልጅነት እስኪ መናፈሻም ነበር። አሁን ከድሬዳዋም እኛም እየመጣን ነበር። እዚህ ጋር ነበር አሁን የምታየው ቤቶች ሁሉ የመናፈሻ ቦታ ነበር። እዛ ማዶ ግለሰቦች ቤት ማለት ነው። የመናፈሻ ነበር። አሁን እንግዲህ ሰው ሰፍሮበታል። ብዙ ሰው ሰፍሮበታል። ያው መናፈሻም ጠፋ፣ መናፈሻም ጠፋ። የአሳ እርባታ መኖሪያ ቤት ነው ያለው። አሳ እርባታስ እንዴት ነበር? አሳ እርባታ በዛን ጊዜ በቀን ብዙ አሳ ይረባ ነበር። ከዚህ ኪሎ አምስት ብር እና ስድስት ብር ነው እኮ ኪሎ። እውነቴን ነው እኮ በዛን ጊዜ ኪሎ አራት ብር ነው የሚገዛው እንዳውም እዚህ አይሸጥም፣ እንደዚህ ነው የምንበላው እንጂ። ከዛ በኋላ ነው ሰላሳ ብር ስልሳ ብር እየሆነ ሄደ። አዎ ከስልሳ ብር በላይ ከዛ በኋላ ጠፋ። ዋ በቃ ሜዳ በሜዳ ሆነ። አሁን ከተመለሰ አንድ አመት ከምናምን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስድስት ሶስት ወር ነው። አሁን እንደዚህ እየበዛ ሄደ። አሁን ትልቁ ውሃ በዛ ነው የሚገባው። ሀረር ቢራ ምናምን ከተቆረጠ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ውሃ እንደዚህ ገባው። ውሃ የተመለሰው አዎ ሰሜ መኒ አሊ ከሚለው ረፉ አፍሪካ ስለጨረሰ ከፈጎሰኒ ከዛም በኋላ ጎርፉ በጥንትን ሀይቁ በጣም ወደቀ ማለት ነው። Okay እሺ፣ አሁን ምን ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ? ይሄ ሀይቅ እንዳይጠፋ ድጋሚ ሁሉም ታግዶለት እሱ እንዲያድግ ማለት ነው ብቻ ነው። እ ምናምን በሙሉ ሃይላንድ እ ፌሳል መጠበቅ አለበት። አፈሪም እንዳይገባ በሽቦ ማጠር ያስፈልጋል። እንደዛ ካልሆነ ዋም እየገባ አይላንድ ቆሻሻ በብሉ እየገባ ይጠፋል። አዎ ድሮ አሁን የባሰ ደስተኛ ነን በጣም ይሄ ውሃ መምጣቱ ለሁላችንም ሀብት ነው። ይሄ ውሃ ይሄ ውሃ መንከባከብና ይህን ቆሻሻ መጠበቅ ይሄ ግድብም ካስፈለገ እዚህ ማስተካከል አለበት። ይሄ ነገር ይሄ ቆሻሻ መግባት የለበት ሃይላንድ ምናምን ቆሻሻ መግባት የለበትም። የሚገባበት ቦታ ላይ ሸፈት ተሰርቶ በንጹህ ውሃ መግባት አለበት። ይሄ ነገር አሁን መንግስት፣ የአካባቢው ነዋሪ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ባላቸው አቅም አካባቢውን ውሃውን እንዳይበከል እንደገና ደለል ገብቶ እንደ በፊቱኑ ይሄን ውሃ ሳይሸፍነው መሬቱን ሳይሞላው የሚያስፈልገውን ትብብር አድርጎ መጠበቅ አለበት ይላለሁ እና በእነሱ ጎን እኛም በመንግስትና በዩኒቨርሲቲም ጎን የአካባቢው ህብረተሰቦች በጠቅላላ እነሱ መተባበር አለብን ማለት ነው። በተለይ በተለይ በጣም አስከፊ አስቀያሚ የሆነ ቆሻሻ አለ እዛ አካባቢ የኔ ቤት ጎን እሱን እሱን ቢያስቡበትና ለቆሻሻ ቦታ ቢያደርጉለት በጣም ተመራጭ ነው። ቀላል ቆሻሻ አልገባበትም። አሁንም መንግስት ይሄን ችላ ብሎ ማለፍ የለበትም። በተለይ ውሃን የቀዳ አምስት ሺህ ቅጣት ምናምን የሚሉት ነገር እሱን ከሚያወሩት ያን ቆሻሻ ቢያስወግደው ጥሩ ነበረ መንግስታው አሁን የአሁኑ አስተዳደር